بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليين ميل بجوجتو السلام عليا وحواي horta mar walba waxa is dhahaa barnaamijyadan aan ah, hadalka ah, waxa waaye adigu barnaamijka talantigaaga waa waxa waaye fan iyo hees oo intaa ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxaa jiro dee aad maxaana kuuga qasbaya inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ee dadku ujeedaan oo muuqdo ay arkaan oo ayaga maxaa la yidhahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shaqsi aan dhalinyarana haysto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayno fanaaniinta soomaaliyeed weliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxaa waa intooda badan gumaysiga qa macnaha qaab daran ay ku jiraan ha noqdaan qaar videoyo ah, laga haayo kuwo ma aragtay quluubta ka jirno oo maxaa la yidhaha teleefon lagu dhageysto oo dad loo soo adeegsado maaragtay oo dad maaragtay soomaaliya dadka joogana waxaa waa xaqiiqda markii laga hadlo labaatan dollar qofka haddaa usoo dhiibtay aad kusoo adeegsata qofkaas aad dhahdid dad ee kasoo dhowoodaa jiro oo kugu soo aadaya waxaa waaya muhiimadda aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilaaw ilaa dhammaad oo waxaa waaye youtube ku saabsanaa youtubekeyga gacan inuu galo youtubekeyga inuu iisoo noqdo inaan raaligelin soo bixiyo inaan haddana wax kasoo jabo waxaasoo dhan xaqiiq dhab ahoo guud ahaan haddana nagama haayo waxa dhabtoo hadda taagan markii laga soo tago khatartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo na gashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxaa waaye horta ninaa qalad nagu soo maagay anaga oo khaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yirahdaa anoo iska joogo jabuuti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhexaynin oo waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yirahdaa oo bilaa macno dara been ah ujeeda oo cad ka hadlaayo ninkaa waa marmar waa arki jiray maxaa la yidhahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro uu yahay oo qabyaalada iyo siyaasadda ka hadla iyo waxyaaba noocaas inuu yahay waa arki jiray marka arrimo iga waaweyn inay yihiin wax isuma leeyi jiro kolley dowlad iyo wax is-anfaansan yihiin iyo waxyaaba dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaasa uma jiray laakiin kama dambeys waxaa ogaada nin iska madadac ah oo iska hadla oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dowlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilka uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon umaleeyay mana maleynayo dadka uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxaa waaye dadka uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yidhahdaa qabiil soomaalida ka mid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dadka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxaa waaye qofkan hadduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxaa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah aan magaciisa qaadayn oo soomaaliya oo dhan ay wad ogtahay youtube hadda kahor gacanta uu u geli jiray waxaa waaya in uusan qolaba lahaynbo qof qol cid oo ka dhashay ama looga dacwooda uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo ilaahay ahayn eh, ma jirto maxaa waaya daraadna waxaa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta usoo gala youtube ah oo aan soo dhawo maxaa la yirahdaa aabbaha social media tahay eh, maxaa la waa kaa baqaaya kana waa kaa saynaya waxaa waaya aniga waxa isoo wacay nin dhalinyaro ah oo youtubekayga hayo oo walaalkayga deeq darajo oo kenya degan oo meeshaas joogo waxaa waxaa waaye oo is-aamino aan ahayn youtubekayga kayga asoo sideed ku maraaya udhiibay dhiiba darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxaa waay gacantuu kusoo qabtay goobiraadu iigu sameeyey waxaawa content waxyaabo badanuu igu sameeyey youtubekayga kayga waxaa waaye heesaygu ii xiri jiray waxaa waaye akoonuu iigu xiray youtube lacag inaan ka sameeyo heer ah oo i gaarsiiyey wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ee nooga dhexeyso ah, isla marnay waxa waaye waa qofa aaminay anan lafteeda aan ku aaminay waxaa wixii wuu ii soo diri jiray wax walba ii samayn jiray okay dee ninkaas aniga saaxiibkayga maanta haddii uu gacan uu galo ama gacan bini aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku khasbanaha in youtube muhiim iima ahan naftiisa ii muhiim ah soomaali maxamed ha ogaato ama ha ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa afar iyo tan iyo sideed saac ahwada kaaga saaraya markuu ilaaha aan lahaa wax ayaan xaniyahaaga fuul wax aa iga qaadi kartidna ma lahan muqdisho dhex joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdhihin qabiilna aan aaminsaneyn oo kan ya hawiye iyo daarood iyo fidragidha iyo qabiil iyo intaa ku jirtaa iyo waxaas aa igu jirin dayin ah, axaniyahaygiiyo ninnimadeeda anoo kristooni kaleeta aan dayayna cidna aan dayayna ama ciddaasaa kaa dhicinaysa aan igu jirin ama qof inaan usoo marinrabin aan ah, ninnimadeeda iyo axaniyahayga aan ku hadlay inuusan waxba qaadi karin ogaa because fanaaniinta muqdisho boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gacantay ugu jiraan nooca gacanta ugu jirana aniga ma ahaan ma fahantay wuuna igu soo qaldamay jabuuti kasoo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibaanka ka eray waxyaabo badanuu ka hadlay jabuuti uu joogaa gaajaa ku dishay kanuu ka hadlay waxyaabahaasu ka hadla waan ka aamusay ilaahay muqdishaa imaaday waxaa waaye wuxuu i dhahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadasha arrintii haddana shibaanka ka wuxuu yidhi showka ma qayb geli kartid macnaa salku salka ii saare wax igu kalifay marka anoo oo ninka aan u naageenin aanan ka baqin oo aan videon iga heynin oo waxbana igu sameynaynin wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeen habeenada ka mid ah anuu garow jooga waxa isoo wacay deeq darajo deeq daraja isoo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa baska olay waay ilaa waxaa isoo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacana ugu jirnaa ninkaasa gacan ugu jirnaa adiga dartaada adiga dartaadaana naloo haystaa bas aniga awooddeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhexaysaa dagaalkan waxaane maxaa ku haysataa dhallinyaradaas oo waxaa waaye wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rashiid noor la dhaho markii aan ka daba taga aan dhaha war ha ka baqin waxba iduu kuma samayn karo waxaa la axmed rasiid aan dhehe waxaa la itusay video ninkaasoo dad dilaayo oo dhalinyar soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri life soo galo way bari mafahante waa beriye ninkii markaan bariye waxaa waaye waxaa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq darajo markii la siidaa waxaa ku yidhi saaxib kasoo tag meeshaas waxaa waaye imaw jimeelkeyga ninkii gacantii soo gale inti imaa ku ere waxaaba deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo iyo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo kasoo soo cararo oo anigu xabsi ku jiro uu garowe la imaado waxaaba soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku khayaani waxyaaba noocaasay ka hadlaayeen marka hadda waxay taagantaha waxay ugu kalifa inaan soo hadlo waxaa waaye ninkii maxaa la yiraa ani haddii turkiya baaswiirkay wixayga o dhan gacantaa ku haystaa cidaan ka baqaayo ma laha gacanteeda in ay jiraan eh, eh, eh, waxa waaye maantana dee kalsooni iyo khibrad anigu leeyahay ee soomaaliya igu aaminta aanay youtube lasoo fariistay ee qofna ma bari jirin xaniyihii igu jiray oo soomaaliya ah isku barin weliba igu jiraa waxaa waaye daciif waaye nin raga ma aha meelaha hoosuu kasoo hadlaa meelo haddeertan waxay ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jira oo dad waaweyn oo arrinka inay ogaadaan rabaan dad asxaabta ka mid ah oo codad aan markii aan ka qabanayna iyo anaa la wadaagay anaa diray waxaa dadaa u diray waxaa inay ogaadaan ada codadkiyaa lasoo dhigay youtube youtube marka ma soo heshiinay ani ninkaasi aniga youtube-kayga iguma soo celinaysiis aa heshiinay ee youtube xaniyihii marka hore laiga qaada igu soo celiyay habeen habeenada kamid a ah, anoo deeq isla jooga deeqo teleefon ku hadlaaya arkay oo ninkaas axmed rashiid allahi la hadlaya oo axmed rashiidkaa teleefonka ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxib adaa ninkaas ninka la yihahdo axmed rashiid oo u geliyay gacanta youtube-kayga waxaa waaye hadeertaana adaa ninkaas saasa waxaa la yihahdaa iiga hiilaya waxanan igama qaadi lahayn youtube cusub aniga hadda samaystay youtubekaasna waxaa waaye uma baahni laakiin xaqiiqada la jirto waa kasoo hadlaya ku yidhi asagoo saraftiisa dhooraayo oo ka baqaayo soomaali maxamed saraftiisa uga baqaayo axmed rashiid oo youtubekeyga ii soo celiyay intuu wacay anoo aana la baryootamin aana wicin uu soo galay qadka ninka la yidhaahdo heblaayo hebelkaa calisow markuu soo galay wuxuu yidhi iyaa kuugu wareejiyaa sidaa youtubekeyga uga wareejistay maxaa la yidhahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimuhu uu iiga codsado yiri maxaa la yihahdaa ii soo gal youtube eh, eh, waa ku baryaa ii sheeg bis inaa youtube-ka kugu wareejinay aan bis aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islahaa sidii aa dhacday bis hadeertaan calaa kulli xaal muhiimadii soo fariisaa waxay tahay waan idin tusayaa baqashada lambergiisana waa taqaanaan wuxuu usoo diray waxaa waaye xayaadkaajir uu wacayaa wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yidhahdaa waa ku qaabinaya video waa kaa duubayaa kanuu duubayaa meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin wuu naga soo marayaa ma fahante soomaali maxamed waxaa u sheegayaa aniga horta cid aan ka baqaayo ma lahan youtubeka maanta hadduu hawada ka baxo fiqiyo youtube wax aa uga baanahay ma lahan waxa way ani waa noolahay dad baa ka dhashay soomaali maxamed aan ka dhashay labaatan jiraa ahay mar walba jaanis aa haysta aniga laakiin waxaa idiin sheegayaa dhalinyarada soomaaliyeed weliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi idinku waxay idiin soo gudbayaan farxadda idinla wadaagaan heesay idiin soo gudbayaan laakiin xaqiiqda markaa idin kala hadlo dhallinyarada gumaysi intooda badan ku jiraan waa loo caagjugleeyaa qaarkooda video waa laga haayaa qaarkood wax walbaa lagu sameeyaa qaarkood dadaa loo adeegsadaa ragaa loo adeegsadaa ninkiina ilaa hadeertaan waaa dadku eh, daba taagan yihiin ay sheegaan waxay tahay muxuu idiin daba taagan yahay sharmi muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihin hadeer shar sheekadan weeb aamustee muxuu ah sharmi iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye waxay uga soo hadlaya dadkii kulifayso naagaa naagu dhalay weli cagto cagto noo saaraya ah. waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma cagajugleemayo meelo hoos hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiyaha hoosteedu nagala diraaya waxaa idiin sheegaya aniga had yartaa deeq darajo walaalkeyga ah waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiis ay u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa intaa lu idiin diraaya oo aniga xataa la idhaha waa intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo anagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameyneyno ahaa dad haddana xagga jooga oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiya ku nool waxay nagula dhaqmaayaan waxyaaba aynan u dulqaadan karin fanaaniinta soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaa idiin sheegay ani qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintana waxa ii keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aad tuso waxaa waaya meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggoodu naga soo maraaya iyo meel aanan maxaa la yidhahdaa ah, dad aandhadhoon eed anaga tusa naga koraysaa oo dartiina wax walba nagu gaaraan leeyahy soomaali maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dhib zaa ida zaa'ida zaaida zaa-ida fanaaniinta soomaaliyeed aniga u hadlaayo afka fanaaniinta ku hadlaayo weliba kuwa dalka ku sugan dhibaato zaa-id ah oo zaa-id oo zaa zaa'ida ah naga heesato xaggaan iyo maxaa la yidhahdaa dadkaan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yidhahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin soomaali maxamed waxaa waaye waan ka raaligelinayaa xanaanta iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxaa waaye arrinkaa un inaa ogaataan arrinkaas meesha uu maraayo ninkaana uusan naga dabaharin cagta cagta uu noo saaray haddana waxa aan ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xaniyihiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aa ninkaas ah inaa ka hortaga aa damco waxaa isoo hor istaagayo isu hor istaaga axmed ah rashiid ninka nooga hiilay ninkaa ninka dhalinyarada soomaaliyeed wax ay oga baqaysa ma aqaane dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadinayso ninkaasoo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhegimasa ku dhameen awood waxaa u yeelan inaan youtubekiisa ahwada ka saarno uu naga soo weeraraayo uu awood u yeeso deeq darajo wuu ka daba tagay waxba wuu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka u wato asiga waxaba sameeyo xaniyo maaha qol meeshaas ugu jiraa dadaa waxay ugu yeelayaan afaare qabiil qabiilka markaa qofka uga yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo ah qofka qabiil loogu yeelaya laakiin ninaana qabiil lahayn qabiil wax ogeen raganimo aan lahayn soomaalinimo aana ku jirin oo waxba aana taraynin afkaas uun faar ka haayo oo isku diraaxo ah aa ah, qabiil uga yeelinaysaan waxaa waaye waxaa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaano qabiiluusa waxba ka aqoonin nin raguusa waxba ka aqoonin heeruusa waxba ka aqoonin waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkanaasa ninkaasaa noo jabiyey oo la yidhaahdo axmed rashiid ah gacanta noo geliyay waxaa waaye haddana uma jabin oo macnaha waxaa la oynaa aan la xishoonaa maaha youtube in macnaa gacanta uu ku heysto ama weli la ixkumo youtube anaa gacanta ku heysto xitaa dirdarija hadda gacanta kuma hayo akoontigeygana anaa gacanta ku heysto youtube anaa gacanta ku heysto wax walba anaa gacanta ku heysto laakiin weli agajugleen iyo dadkii deeqdarij ilaa hadda waxaa waaye wuu kasoo tagay noloshiisii wixiisii wixii u socday horumarkiisii meeshuu jooga wuu kasoo tagay waxaa waaye xayaad kaajal ayaduna sidoo kaleeta gabadha way kasoo tagtay waxaa xamar ay ku sugan tahay wuu oga soo daba tago waxaa waaye dabadu hadal uu qabtay dadka uga booteynaya waxay tahay oo dadka dhan dhan uga baqayaan dhalinyaro soomaaliyeed fanaaniin soomaaliyeed iyo dad fara badan oo hadda magacyadooda inta kasoo qaadaynin oo hore wax ugu geystay oo videoya u kasaystay inta badanna ninkaas dumarku wax ku sameeya ragga wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inaysan weliba rag is arkin hadday rag is arki lahaayeen ama maanta uu soomaalihi joogi lahaa waxaa waaye ninnimadiisaa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa soomaali maxamed waxaa ogaataan ninkaas inuu dhib dhibnugu haayo dhallinyarada soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxaa waaye aniga intaa hadalkaas wax usoo gudbinaayay oo muhiimadu ay tahay waxaa waaye oo raaligelinta aan ayaan dhaweeda bixiyey ama baryada aan baryaayay ma ahayn wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iiga badiyay ee deeqdana jaabaskoolada madaxa looga haaya xaniyo gurigiisaa loogu tagaa ku iray ma fahanteen hasiifa familkiisaa loo tagay waa la isoo wacay marka aniga awood kaloo ii furneed ma lahan wado kaloo aan sameeya inaa ninkaasi dawaco aan baryo oo video soo duubi dhaho aan video usoo duubo wado ahayn ma lahan markay tii ee dhacdan subaxii qabira qabsatay oo xabsigaa gale oo tacsiya ay gashay ninkii ilaa hadda wuuna dabataagaya taagaya alaa hadalka waxaa kusoo xiraayaa muhiimaddu ee tahay muhiimaddu ee tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagta cagto oo noogu saaran yahay oo na dabahaayo waxaa waaye anigana ma aan shaqsiga u dabahaayo waxaa waaye ninkaa deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxaa waaye bahalkii maxaa la yidhahdaa dee annagoo dhan famil waa ka dhalane qofka familkiisa anagoo maxaa dadku isdhaana laga yaaba dadku maxaa la familadood familadooda maysan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax u qaban kara family qofka markuu familkiisa la ogaayo meeshuu kasoo jeedo ninkaan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiiluu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegta un aniga hadda qoladaa rabaa sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaanaa ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faanaa waa ka dhashay soomaali maxamed oo guud ahaan uga dhashay laakiin khaasatan majeerteena kasoo jeedaa qabiilkan in laisku barto waa muhiim maahan qabyaalada quluubta ma ahan ma fahante laakiin muhiimadda waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoo looga dacwoodo ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay taha dad ugu sii hiilinaya qabyaalada iyo soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa u sheegayaa soomaali maxamed arrinkaa inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaasay ahayd waana idin salaamaya kuma sii dheeraan karo waxaa waaye haddii aan hadalka intaa ka badan kusii dheeraadana hadalaa iga tagaayo soomaali maxamed wasalaamu calaykum waana idin salaamayaa goodbye